लास्ट मोमेंट्स में ये प्रोग्राम के बारे में देखा वैसे तो मैं निवेदिता नई दिल्ली से आई हूँ और फेसबुक पे एक पोस्ट देखी फिर पदमा जी से बातचीत हुई कि मैं इसमें सहभागी हो सकती हूँ क्या तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि क्यों नहीं आपको तो आना ही चाहिए और उन्होंने खाली मुझे निमंत्रित ही नहीं किया तो मंच भी उपलब्ध करके दिया और मंच पे जो मैं दिल्ली से मराठी मैगजीन निकालती हूँ दी कोर उसकी मैं संपादिका हूँ तो उन्होंने यहाँ पे कल उसका विमोचन भी यहाँ के बहुत अच्छे से माननीय अतिथियों के साथ करवाया मंच उपलब्ध करवाया और कल से लेके आज के मोमेंट तक ऐसे कहा जाता है कि योजक अस्त्र दुर्लभ तो ये जो आयोजन है वामा सखियों का हो या साहित्य समागम हो जो भी सब साथी हैं हमारे उन्होंने इतने अच्छे से नियोजन पूर्व बनाया है कि just in my just here I am speechless for them and great salute और वुमेंस डे के पूर्व संध्या पे ये इतना अच्छा यशस्वी आयोजन करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये और सभी को मैं फिर से नई दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ से भी मेरे कुछ सहेलियाँ मिल गई कोई उड़ीसा से आए तो ये बस बन सकता है तो मालवा में और अपने अहिल्या देवी होकर दीदी के बस उन्हीं की इंदौरी नगरी में धन्यवाद नाम था और मेरा नाम स्नेहा काले है मैं हिंदी मराठी दोनों में लिखती